Vamos a jugar el mapa de End. Bien. Vamos a agarrarnos la flecha, el arco, aunque tengo un montón de otros kits. Pero, no sé, vamos a agarrar el arco. Tengo el brillo muy fuerte, así que lo estoy bajando. Y ahora sí, arranca la partida. Y, uh, tenemos que nos quedar por allá Bastante buenas las cosas, ya tenemos un espada diamante. Esta cosita es lo, lo mismo que sean. Tenemos bloques, así que lo vamos a es Caltanar un poco de madera. Vamos a traer todas, todos estos cinco de madera que tenemos para portalar y ahora lo vamos a refinar y Bien, tenemos bastantes cosas, Espada por la duda, por las dudas que Bueno, no mucho que necesitemos y vamos a lo siguiente una vez que acá también tenemos una oh, quedó bien, eso es un buen no, sabía la existencia de este cofre Lo había pasado por alto Oh, oh, oh, no. No. Oh, no. No. no entiendo. No. No. No entiendo. Bueno... Hasta el próximo video. Chao, chao. <laughs> es muy raro esto. O sea, no, puede ser. Estoy en dos lugares al mismo tiempo. Eh, si ustedes bien observan, ahora esto se los voy a poner un poco más lento y para que ustedes observen que estamos en los dos lugares al mismo tiempo. Bueno, chao chao, hasta el próximo video.